Sino? Oh. Ano na, benta. Ano, dali. Ako. Ito na ako. Boy, Northeast. Northeast, meron. Oy, siya may beng-beng dyan. Kabarin. Ay, tangin na inarang mo pa. Adik ka. Oy, dali, alis. Vicente, alis ka. ay na binangga pa ako, baliw. mo Namoyan ko pala. Patay, dalawa. Go! Go! Flash para. Local floor. Nice one. Sa kanan, may bumabarel. Oy, tara, tara, balik pa atras. Dito man. duman. Balik dito, balik dito. Pull back. Dito, sa may brown house tayo. Jump down. nadampot agad eh. Yun, nandito na lang sa may northwest. Napatay na tayo eh. Nandiyan yun, sakyan. Ayun o, oh. sa baba, sa may trailer. Para PG. Saan dito? Blue. Ayan, sa kaliwa mo rin. Sa kanan pa. Sa kanan, sa kanan. Sa puno. Ay, ito boy. Puta nakadapa. Wala, na, rice po. Boy, nandun pa rin, nandun pa rin. Oh! Mamatay oh! sa safe zone. Nice. Ah, Tama-tama record ko. Record pa. Tangan